yeye mwenyewe tena kakaa akasema ngoja twende nyumbani tukasuluhishwe, kwa sababu kuna mambo mimi naona yanaendelea kwenye familia yako, mimi siyajui. Mimi babako kwa nini ananiambia mimi nikutese nikupige? Twende kama kuna shida umuombe babako msamaha yaishi. Tukapanda gari, akaendesha gari lake alilonunua mpaka Msoma kutoka Mwanza. Tukafika wakatupokea vizuri, wakatupokea vizuri, wakamuita chemba. Eh, hey. acha Wakamwambia mwanamke akileta ujinga piga, yaani ukimrudisha hapa wewe umemkata mguu, yaani hana mguu. Tukafika wakatupokea vizuri, wakatupokea vizuri, wakamuita chemba. Hey, eh, acha wakamwambia mwanamke akileta ujinga piga. Yaani ukimrudisha hapa umemkata mguu. Yaani hana mguu. Kabisa. Anitamka baba. Mama uh, yuko ndani amenichenjia mama. Mama mzazi. Mhm. Mm Kanichenjia wewe Eh, e, kanichinjia ni yaani hana ile furaha mimi aliyokuwa akinipa kama mtoto wake. Mhm. Mm basi yule mwanamume wangu asubuhi kaondoka bila kuniaga. Hatujagombana mm. na tumetoka kule kuja kusuluhishwa. Mm. Akaondoka. Mimi nikamfuata mama chumbani, nikamwambia mume wangu yuko wapi? Mdogo wangu kwanza akaja akaniambia kwamba mshemeji ameondoka. Mimi nimesikia unaongea na mama kwamba awa ashike, yani wewe ukienda kule ukimkosea ashike panga kukate mguu. Mm. Mimi nikamfuata mama, nikamwambia mama, mambo hayo sio mazuri. Wewe mnapovunja ndoa yangu, hamjui kwamba mimi mtoto atateseka. mm. Na mtoto akiteseka, mtakuwa mnampangia maisha gani ya kesho? mm. Maisha magumu. Huyu ni mume wangu, mimi namjua tutaishi. Tumekuja kusuluhisha, mngetusuluhisha na na, cha, na kisa na cha kuja kusuluhisha, baba yangu huwa anamwambia mume wangu maneno ambayo hataki kuniambia, lakini yeye nikimuza sema hivi anipige, mpige, mpige, mpige lakini kama mama, mama yangu, rafiki yangu niliyekuleta karibu na mimi, wewe ndo sasa ungejenga ndoa yangu. Mm. Kama kuna vitu baba amevifanya, mimi niviongee kwako ili julikane kwamba ni vitu gani tuvirekebishe, lakini mm. ndoa yangu sio kwenye mashaka. Basi mama mwenyewe akasema ni vitu gani hivyo ambavyo yeye anakimbilia pointi zile ngumu zile mm. Nikamwambia ni vitu vingi tu, kama mama, naomba tukae tuongee. Wakati mume wangu ameshaondoka, nikamwambia kabla haupo haupo huko huko Kenya huko, baba yangu alikuwa ananitaka Mm -hmm. Lakini mimi nikamwambia mimi hutaweza kutembea na mimi kama wewe ulimchungulia uli mama yangu, hutonichungulia na mimi. Mm -hmm. Mimi ndio kisa cha kukurudisha huko Tanzania. Na nilikurudisha wewe kama mkombozi wangu ni, hata nikitoka nikija nikifikia nyumbani kwetu kuna mama yangu mi naona raha mm. kuondokana na hizi kero za baba mimi sizipendi na mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe bado ananifanyia uchochezi na anafurahia mume wangu feni kuondoka vitu kama hivyo vinaniumiza mimi nilimwambia vizuri kama mama yangu mm. hmm. basi bi mkubwa hapo hapo akabadilika kabisa akawa yani ni bibi mkubwa kunichukulia, yani akaanza visa kama mke mwenza. Sasa anaweza akaita mtoto nani labda Brian nani kila Breivik mdogo wangu Breivik, njoo. Breivik anakuja mm -hmm. dadako yuko wapi? Dadako sio anatembea na babako. Ah, sasa mtoto anajiuliza, hajui basi wanaweza mwingine saa nyingine wadogo zangu kwa tunashibana sana. Dada, mbona mama anasema hivi? Nikasema basi tumsamehe tu kwa sababu ni mama. Sijui kwa nini anasema hivyo. Kwa sababu yule ni mtoto ni mdogo, siwezi kumwambia vitu vikubwa kama vile. Basi kaa tu ni visa. Mimi nikatoka hapo nikarudi, nika, baba alikuwa kwa bibi mkubwa huko, nikarudi kwa bibi mkubwa nikaenda. Nikamwambia baba, mimi nataka mume wangu ninamtaka mume wangu mimi. Baba alichukua shilingi elfu hizi 30. Maana mume wangu ameondoka ghafla, hajaniachia hela. mm. Hela mimi nilizokuwa nazo nilikuwa elfu kumi na mbili hivi kwenye pochi yangu. Nika baba akachukua elfu thelathini akanipa. Akaniambia kesho rudi kwako. Mimi nikampigia simu akupokea. Nikamwambia naomba simu yako, akanipa simu yake baba. Nilivyopiga kwenye simu ya baba akapokea. Mm. Nikamwambia ni mimi na hapa tuko na baba mimi kesho nakuja. Akanipigia kwenye simu yangu sasa, akaniambia haya, nauli. Nikamwambia usitume nauli, baba amenipa nauli elfu thelathini. Haya, mimi nikajiandaa. Kabla sijajiandaa, nimerudisha simu ya baba. Baba akasema kwamba lakini mimi hatima yangu iko pale pale, nisipolala na wewe nitajua nitalalaje na wewe, maana nimekubebeleza vya kutosha na na wewe ni mtoto wa kike, haruhusiwi kuondoka na vitu vyangu vyote. Hiyo ndoa isipokufa wewe utaharibikiwa maisha yako. Yeah, maana usipolala naye unakuwa umeondoka na vitu vyake yeye. Eh, eh. Akilala na wewe ina maana akachukua vitu vyake. Eh, yani ina maana kwamba zi, yani jinsi alivyonifafanulia mama mm. kwa baadaye nilikuja nikamuuliza mama kwa nini nakuwa hivi nilimng'ang'ania mpaka akaniambia mm. akaniambia kwamba yani mtoto wa kike mm. Ak, yani zile mila zile za huko kwetu mm. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo walivifanya huko mm. Kuna mtu alimuua huko Masai mm. Kwa yule Masai akarudi nyumbani kwetu kusumbua mm. Alivyorudi nyumbani kusumbua, babu akachukua akamzindika mm. Unanielewa mm. Babu alivyomzindika yule Masai, kwa akabaki kuwa na amani pale nyumbani, akabaki kuleta utajiri hiyo mwasaili wao e, eh, kama mzimu hivi mm. kwa hiyo ina maana kwamba baba lazima kuna mtu atarithi mikoba mikoba ya nani sasa ya huko nyumbani ya huyo Masai yani ina maana kwamba baba akitoka ni kama watemi mtemi akifa si mtoto wake ndiye anarithi mm. kwa hiyo mimi ndio nikawa nimechaguliwa kurithi ile mikoba Mhm. Mm -hmm. Kule ile Masai ilipokufa mm. ina maana kwamba walimtengeneza Mm kwa Kima, kimila mm. kimazingara mm. walimtengenezaje? si alirudi kudai, yani babu, babu alikuwa mm. na mm. babu yangu mimi mm. alikuwa na ng'ombe mali nyingi mm. kwa akawa na Masai anamlindia zile ng'ombe mm. kwa hiyo akamwambia kwamba mimi kuna ng'ombe ambao wakiwa wanatoa madoa madoa utachukua, mm. wa kawaida ambao watoi mabaka mabaka mm. watabaki. Wale Wamasai wakawa wengi, kwao akamwomba yule mzee subiri ng'ombe wakiwa wa madoa atachukua nani? Masai. Masai. Wakiwa hawana madoa anachukua babu yao. Eh. Kwa hiyo wakawa Wamasai wakawa ni wengi afu wanono wenye madoadoa. Eh. Yule yeah. Mm. Masai akachukua alivyochukua yule baba akapatwa na uivu. Mm. Baba ngumi babu. Yaani babu baba sijaelewa. Babu. Mm. Babu yangu mimi. Baba yake babao. Eh. Mm -hmm. Akapatwa na wivu. Mm. Akaenda waka, yani, akamfa, akatuma vijana wakamfuatilia mm. wao hawakumuua bali walimtoboa macho mm. wakamtoboa macho yule Masai e. mwenye ng'ombe wengi e. kuliko babu eh, kule poli wakati wako polini mm -hmm. walivyomtoboa mm. wakamwacha huko polini mm. bado hajafa lakini macho hana mm. wakachukua ile ng'ombe wakarudisha huko kwa babu mm. kwa hiyo Masai alikufa huko polini Wakati Masai anatobolewa macho anajua wametumwa au hey, eh, alijua na aliwaona mm. hey, eh, aliwaona sura mm -hmm. Ndio akasema yani nani akawa kama amelaani fulani hivi. Mm. Yani huyu amenipa mahali afu ananiua. Mm. Na mzimu wangu mfuate. Mm. Eh, kwa ule mzimu katoka ukamfuata yani mm. ni nafsi yangu ikapoteze. Eh. Mm. Kwa hiyo hapo eh, baba hajafariki, yani baada ya huyo Masai kufariki. Ehe, kwa hiyo ile nafsi ikatoka ikarudi nyumbani kwa babu yako. Eh, kwa babu yangu. Kwa hiyo wakaichukua wakaitengeneza tena eh, yani isisumbue, isilete mabalaa pale mm. kwenye ile familia mm -hmm. kwa ilete mema Umenielewa? Mm. Ukaitengenezaje? Sijui, wao wanajua wao, maana mm -hmm. ndio nilisimuliwa hivyo mm -hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo wakaitengeneza ile nafsi ile nafsi ikawa pale sasa kwa, ikawa ina ni, ni, ni kitu kinacho kama ni kitu kama vile mikoba kama unasikiaga waganga mm. Ehe kwa hiyo babu yako akatumia sasa hiyo nafsi eh, ilikuwa inatakiwa imsumbue akaitumia sasa eh, kumneemesha. Eh, kumneemesha akawa anatajirika tu. Mm Kwa hiyo akaja karithisha hivyo hivyo na babangu naye alikuwa ni mtu mwenye pesa. Kwa baba baba yako alirithi sasa kutoka kwa baba yake ambaye ni eh, babu yako. Eh, eh, Akarithi hicho ki hiyo eh, nafsi iliyotengenezwa eh, ya Masai. Eh, eh. Na, na na hapo sasa mimi si nimezaliwa na mama yangu. Mhm. Na ambayo nimezaliwa tumezaliwa wawili Mariamu hayupo. Mhm ambao ni mimi nimebaki Tanzania mm. ni, si ni damu ya babangu mm. wale watoto sio damu yake mm. na kina mama mkubwa na wenyewe mm. ni si damu ya huko mm. sasa mm. yule mamangu mkubwa yeye alikuwa ni msabatu ni mshika dini sana mm. kwa alikuwa atakia atakiayo mambo mm. ya kurithi sijui nini ya kuingilia ingilia mambo ya baba mm. alikuwa amejitenga yeye mwenyewe kabisa mm -hmm. na watoto wake mm. kwa hiyo alikuwa hataki baba amshikishe kitu chochote. Sasa mimi mama yangu apenda hela, mm. Mm. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa, wa tamaa tamaa sababu baba sana vijihela. ila pale kenda kitakachomwambia anamfurahisha kwa baba anampa mpa vijihela. Mm. Kwa hiyo inani mimi i, i, vile vitu vikao vimenipenda mimi hivyo vya kutajiri sasa eh, vya kwa huko mm. sasa mm. vilivyokuwa vimenipenda ni kitu hicho. Pia baba alinipigia simu akaniambia mm. akaniambia njoo tukufanyie mm. matambiko Mm. Mm. huku mm. nyumbani kwetu mm. kwamba utajiri utaondoka na wewe utaenda kule. Kwa hiyo mimi nitakaa mume wangu mimi mm. atatajirika. Mm. Umenielewa? Kwa hiyo baba akawa analeta vita yule mwanamume, vile vitu visinifuate. Na mume wako hakuwahi kujua na wewe kuwahi kujua kama? Ah, ah. na mume wangu kweli tumeishi naye. Ni mwanamume hakuwahi kupata shida hata siku hii moja, hata siku moja. Ni mwanaume ambaye nitajirika kila kukicha. Kwa hiyo ina maana hivyo vitu vinakufuata wewe. Eh. Ili avichukue. Eh, sasa yeye baba anasema kwamba nikienda navyo ina maana vikinifuata mimi ina maana ukoo wao utakufa. Nita, vitaenda jina litabaki la nani? Sila mm. yule mume wangu mimi. Mm. Eh. Ndio kawa hataki. Eh, kwa hiyo ukoo wake utafanya nini? Utakufa. Wewe uta, utaisha. Mm. kwa hiyo akatoka Akaniambia je, kupeleke kwa mtaalamu. Mm. Mimi nikakataa, mimi nikaingia kwenye wokovu. Mm. Nikaokoka. Nilivyookoka mambo ya moyo yakaendelea vizuri sasa. Ukaanza kupata nafuu. Nikaanza kupata nafuu. Kabla huku ya, ya wokovu hapa ambapo kwenye kurithishwa hapa ambapo ina maana ange, angelala na wewe kungekuwa kuna haja ya kwenda kwa mtaalamu au bado kungekuwa mm, kuna haja ya mtaalamu. Kwa sababu mm. mimi nina dada yangu mm. sasa hivi ni marehemu mm. yule dada yangu inasadikika kwamba aliana na baba mm. na e, eh, alipolala na baba mm. yule dada yangu akapigwa kifafa na nani? na baba sijaelewa baba alitembea na dada yangu mm. dada yangu mimi Mm. Yupi huyo dada yako? Mama mwingine? Mama mkubwa. Mhm. Mm Yule alinilea mwanzoni. Mm. Yule dada yangu alikuwa mzuri mm. shepu mm. Hey, mrembo kwao baba akalala naye mm. na alikuwa anampenda kweli kwa kumlagai au kwa njia kwa kumlagai na kama ambavyo wewe eh, eh alivyokuwa ananilagai mm. lakini dada yangu yule alikuwa ni mjinga akalala naye kabisa mm. alipolala naye mm. nakumbuka hata tulikuwa tumekaa hivi radi zinamfuata zenyewe tu zimpige papa papa yani umekaa hivi kawaida hivi radi zinakuja eh, zenyewe zinakuja zenyewe hata yeye angekuwepo mm. angesimulia mm. Sasa akanifuata na vitu vingi vingi like, sasa mama aka mama mkubwa akatoka kaenda kwa mtaalamu na watu walikuwa wajaokoka mm. akaambiwa kwamba muulize baba yako chanzo baba mzazi mm. baba mm. akaulizwa mm. baba akakataa sijui mm yeye yeah, akatoka akaenda akamuuliza msichana, mbona ulikuwa vizuri, lakini sasa majanga yanakupata hivi? mm. Ndio akamwambia mimi nimetembea na baba mm. kanena kali nimelala naye mm. mama mkubwa kaenda akamuuliza akamuuliza baba mm. akasema ni mtoto maafu sana nimelala naye wapi mm. tuende kwa wazee wa kimila mm. wakaenda kwa wazee wa kimila wameenda kwa wazee wa kimila wakaambia kwamba tunawapa nyama siku saba mm. vipande saba vya nyama mm. mkavile mm. vikiisha mrudi hapa mm. kwa hiyo yule baba akaenda akahonga hela pale mm kwa hiyo waganga wakafanya vice versa. Mm. Yale mabaya yampate baba yakampata dada. Umenielewa? Mm. Kwa hiyo dada ka. Sielewi. Yaani si umeenda kwa mtaalamu. Mm. Ukienda kwa mtaalamu kwamba ni kitu fulani ume, umeiba mm. ndio atakaye kamato si ni yule aliyeiba mm. kwa hiyo pale wakafanya vice versa kwa ule wizi ugeukie wapi? Kwa ambaye hajaiba. Ambaye hajaiba. Kwa hiyo ile mabaya ambayo baba alifanya yageukie kwa huyu kwamba dada ni muongo. Mm. Kwa sababu baba aliulizwa asema mimi sijatembea naye dada analazimisha kwamba mimi ametembea na mimi. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa hiyo wakaenda kwa mganga wa kienyeji. Mm. Kwa hiyo ile mganga akasema kwamba wa, baba akaenda akahonga hela pale. Mm. Kwamba wapewe nini? Nyama. Mm. Zile nyama wakapewa. Baba akapewa feki ambazo zitaweza kumdhuru mm. ambazo zina dawa. Dada akapewa zikamdhuru, kumbe kaongopa sasa kulala na baba eh. eh. Mm. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa kulikuwa na harusi mm. na kaka, kuna mkaka alikuwa nao amerudi kutoka kwenye harusi, kaja pale mako kwa jiko la umeme mm. anabandika maji limewashwa, akaenda akabinuka yale maji yakamwagikia. Mm. Mimi nilikuwepo nikaona kile kitendo nikakimbia nikazima kwenye switch. Mm. Alafu ile kwa nafuatwa na majanga majanga tu mara radi mara hivyo. Sasa nataka kashikie ile jiko mimi nikazima kwenye switch. Ina maana mm. kwamba angekufa pale. Mm. Kwa hiyo nilivyozima kwenye switch akawa amekomboka. Mm. Kwa hiyo majanga ya hatari hatari yalikuwa nampata yule dada, mimi ninashuhudia, na wakati huo nilikuwa ni mdogo. Mm. Mhm. Mm Nilikuwa nashuhudia. Baadaye namuuliza mbona sasa hivi dadangu majanga yanapata, alafu wakiongea mimi si nipo, wanajua mimi ni mtoto mm. kwao mimi nasikia kwamba ni hivi kawa hivi kawa. Eh, kwamba baba anatembea na nini na nini. Sasa kwa hiyo mimi nilikuwa najua ah, kumbe inaleta ina, ina, ina hatari hivi. Mm -hmm. Kwa hiyo yule dada yangu ikatokea sasa, ina maana kwamba kampata kifafa sasa yaani yani mm. majanga yote sasa yamemwepuka Mm. Siku ile hadi inapiga ilipiga na mimi nimepiga siku hizi mimi mm. nikiwepo. Kwa hiyo haikumpata kwa sababu tulikuwa sambamba hivi. Mhm. Eh, ina maana ungekuwa angekuwa peke yake eh, ingemuua. Mm. Kwa mimi haikumuua, ilikuja ikapiga chini, mm-hmm. haikumpiga. Piga chini mpaka ikatoboa ardhi. Kuna mm. sinki ya kuoshea vyombo, afu kuna kingazi cha kupanda kwenye sinki uwe, uwe juu. Kwa hiyo tumekaa kwenye kile kingazi chini. Ikapiga mm. chini pa ikabomoa. Siku nyingine tunaingia ndani hivi, tujafika mlangoni, kaji ikapiga pa ikachimba chini. Basi ndio dada yangu huyo akapigwa kifafa hicho mm. Ndio akawa hivyo sasa, akaona hicho kifafa kikaa, kila wakati anaanguka anaanguka anaanguka anaanguka. Kwa hiyo akaenda tena, wakazungua zungua kwa waganga, akamrekebisha kidogo mm. Lakini sasa akawa haanguki mchana mm. Akawa anaanguka usiku tu, mchana kaacha kabisa kufanya mambo yake. Ikifika usiku lazima aanguke, umeamua kwa usingizini mm. Basi na mpaka sasa hivi amefariki akiwa hicho kifofu ndio kimemchukulia huyo umomo kwenye usingizi Eh, na alifariki mtoto wake kwa amemjengea nyumba akafariki ndani ndani ya nyumba hmm. akiwa amepatwa mm -hmm. na hicho kifafa yuko peke yake kile kifafa kilivyompata akafa Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumamosi ndio majirani wanapita nanzi akawa hmm. ameshavimba mm. Kwa hiyo ha, mlangoni hakupitwa akabomoa dirisha, ina maana alizikwa na manispaa. Mm. Sasa huyu baba kama unavyosema kwamba yeye ndo alimpiga hicho kifafa ni kwa sababu ya ile nyama, si ndio? Mm. Lengo la yeye kulala naye lilikuwa ni kitu gani? ni kama kwako. Eh, hey, baba yangu alikuwa na pesa nyingi. Sasa hatujui siri ya zile pesa zake zilikuwa nini. Mm. Na sisi kwenye familia yetu hakuna mtoto aliolewa kaka kwenye familia akaenjoy kwamba mm. mimi niko kwangu na mume wangu mm. na maisha mazuri amna, wote tuna mateso. Sawa. Sasa wakati wakati kwa, kwa wewe au kwa yeye, ina maana alipolala naye akachukua ule utajiri kwa yule dada yako au ilikuwaje? Alichukua ile nyota, yani anatumia nyota Ah, kwa hiyo anaiba nyota kwa, ku, kwa mfumo wa kufanya mapenzi mm, yani kwa mtu anayempenda mm. ya mtoto anajua ni yani ni kwa mfano unasikia hata hadithi au movie wanazoigiza wasanii mm. kwamba usinafuatiliaga mm. unaona kwamba yeye eh, ameenda ame ame amemrithisha nini mkoba mm. e, au mama ni mchawi mm. amtoe mtoto anayempenda mm. eh, au mtoto anayejua kwamba huyu ni mtoto wa kipekee kwenye moyo wangu mm. kwa anamtoa kama nini sadaka ndio baba alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo akilala na wewe ndo kutoa sadaka. Eh, yani ndio amesha sacrifice ile nyota yako sasa. Na ndo aufi ile ile nyota yako ah. inatumika kimanufaa kwake huko. Eh. Sasa mimi najiuliza yule babu yule, mm. kabla ya kumrithisha baba, kama baba kwa kuwarithisha watu wengine mpaka alale na watoto wake, yule babu ambaye ni baba yake baba yako alimrithisha vipi? Ulishawahi kugundua? si kugundua na mpaka sasa hivi mama hataki kuwa karibu na mimi. Ina mm. maana mimi ni, nilitaka nikae na mama zaidi anisimlie, lakini ni mtu hataki. Yeye mama anasema kwamba huo utajiri hutoupata, yani anakuwa na vita na mimi kwamba mimi nitapata ule utajiri kwa sababu kwa hiyo mama anashiriki kutaka wewe ulale na baba yako. Ah, ah, yeye ashiriki mm. ila yeye yeye, yeye kama yeye mm. vita alivyo navyo kwangu mimi mm. hataki yeye anahangaika kwa waganga mm yeye mm. kama mm. yeye kwamba yani ina maana kwamba vile vitu visinifuate mimi vifuate watoto wake wa kiume ina maana mm. ule utajiri ubaki pale pale Eh, ina maana kwa hiyo kuna kitu ambacho hakionekani au ndio huo utajiri ambao e, wanakijua wanajua wao e, na wanaona nakufuata wewe e, na hawataki uje e, na wananipigia vi wananipiga vitu na namna ya kuchukua ni kulala na wewe e, sasa hii ameshafariki baba e, na sijaenda kwenye mwaka wa saba sijaenda nyumbani sija sija kukanyaga nyumbani sawa tu, tu kabla ya kuja kujua huko alifariki vipi turudi pale pale ambapo nilipo nilipokukatisha baada ya, ya dada yako kufariki, maisha yakaendeleaje pale? <laughs> Sasa wakati huo sasa tuli kwanza kwa, kule kwa mume wangu kule mm. tulikuwa tujamaliza mm. kule kwa dada tutakuja mm -hmm. kule kwa mume wangu mimi mimi si nilitoka nikakanipa elfu thelathini mm. nika, kabla sijarudi kule kwa mume wangu mimi mm ameshaniambia kwamba mimi lazima utalala na mimi mm. -hmm. mimi nililia sana nilirudi nyumbani kwetu kwa hiyo sisi tuko kwenye sehemu fulani hivi na panaitwa Zaka. Kwa hiyo hapa hivi amejenga nyumba. Kwa hiyo rami imepita tu hapa hivi. Mm. -hmm. Kwa hiyo mimi nikaenda nikalia, nika baba akatoka kule akavaa kaje kule. Ameshanipa hizo 30 nazo mfukoni. Mm. -hmm. Nikaona mtoto wangu wa kike huyo. Aka nikalia namfuata nyuma kabisa, namwambia hivi, nataka uniambie kwa nini unasumbua una maisha yangu mm. Yani namfuata nyuma kabisa, nataka unipe siri ya kwa nini unasumbua maisha yangu mm. Mbona mimi vitu vyako visivitaki, kila kitu sitaki, kwa nini unasumbua maisha yangu mm. Unaharibu ndoa yangu, nalia kabisa. Uwezi ukaamini, kesho yake gari la batko likaanguka katikati ya mlango wetu saa kumi na moja asubuhi yani mlango wetu huwa hapa likaja likaanguka hapa. Mhm. Mm hapa. Ilikuwaje? Sijui ule usiku nimemlilia baba ilikuwa kama saa kumi na moja hivi mm. jioni mm. maana mimi nimeenda kule amenipa hela kwenye saa saba Mhm. hiyo saa saba nikaona magari kuondoka ni kazi kuja mpaka Mwanza mm. mimi nikajiandaa ili kesho niondoke saa kumi na moja siku hiyo hiyo baba akaja mm. mimi nikaanza kumlilia sasa nalia nalia mm. kwa uchungu na, kata tiketi ya gari gani nilikuwa sijakata mimi mm. bado kesho yake napanda pale mm. mimi ilikuwa nipande pale gari ndio hiyo ambayo inaanguka sasa eh, eh, ah, ah. hiyo ilianguka maana ili eh, mimi nilikuwa nataka nipande kwenye saa mbili au saa moja mm. ile gari imeanguka saa kumi na moja mm. kasoro mm -hmm. usiku kuamkia asubuhi mm. sasa mm. nikashangaa gari imeanguka kulikuwa tena na waimba kwaya wa sio kwa kutoka wapi huko Kenya mm. mle na abiria baadhi. Kuna baadhi walikufa pale, kuna baadhi walipata majeraha. Baba yako yuko pale pale na wewe uko naye? Ah, mimi sisi tulisikia tu ina maana iliende kagonga mti. Yaani mm. kuna pale kuna jirani ana ng'ombe. Mm. Kwa hiyo kuna kijana alikuwa anapita hivi na ng'ombe mm. asubuhi, si ng'ombe wale, si punda kwa hiyo gari likakwepa wale wa barabarani, likaenda likagonga mti, mm-hmm. kugonga mti likaanguka hapa katikati ya mlango wetu. Mm-hmm. Uwezo kamili hicho kitendo sijakielewa mpaka leo. mm. Wazazi wangu wana siri kubwa sana. Baba akaniita akiwa kwa bi mdogo kule, akaniambia kwa, kwa bi mkubwa mm. akaniambia kwamba mwanangu, unaona sasa da, damu imemwagika. Hebu fikirie kitu kama hicho, damu imefanya nini? Imemwagika mlangoni. Hautakiwi kuuziwa, hautakiwi kufanywa shida yoyote, ni vitu vya kukubaliana tu kwamba tulale basi lakini wewe damu imemwagika. Mimi nikaambia mimi sijui mambo yako hayo, sijui mambo ya mila zako hizo, mimi si chochote mi nikaondoka na hiyo sababu ya damu kumwagika ni kwa sababu wewe hujamkubalia kwa mujibu wa maelezo yake. Naona mm eh, na, na kaniambia mimi sitaki kukasirika, kuwa na ghadhabu, kwamba ukikasirika eh, nikikasirika vitu vyake vinaharibika. Mhm. Eh, cha kufanya kwamba nitakiwa mimi nifurahi na nikubali kwa moyo mmoja kulala naye. mm Mimi nikaondoka zangu nikarudi nyumbani kwangu kwa mume wangu mm. kwa mume wangu, lakini tukawa tunaishi tu, ile upendo ule wa kwangu mimi na yeye tuliokutana naye haukuwepo tena mm. kwa tuna, tunaishi kama mke na mume tu, tuza nini na nini, akapunguza punguza tabia mbaya mbaya za ajabu ajabu, tukawa vizuri tunaishi pale nyumbani mm -hmm. kumbe tunaishi pale, mume wangu kesha roho yake imeshaingia kinyongo mm kwa yale matendo anayotendewa kule, maana yule mume wangu alipenda sana wazazi wangu mm. alinipenda sana mimi mm. Sasa na yeye amelelewa kiyatima yatima tu mm. Sasa kule hivi baba sasa vile vituko vituko vile sasa, unaona mimi kwa kumsoma haraka haraka akaona kwamba sijapata tena baba, sijapata mke, sijapata ndoa uh, kupitia wewe sasa, kwa sababu nikalelewa mm. kiyatima, akawa naamini baba yako wewe ndio baba yake eh, eh, na mama yangu. Mara alikuwa kifika pale nyumbani ni free, mm. hata anaweza kakaa hapo, lete pilipili eti nani, mbona mmeweka chumvi kidogo kwenye mboga huko? Yaani ilikuwa tu kama nyumbani kabisa na relax. Mm. Lakini sasa mm, haya matatizo matatizo hayo yanasababisha yeye afanye nini, chuki ingie ndani ya moyo wake. Kwa nikamwona ni mtu ambaye yani am, yani hata nikimwangalia kwa sababu furaha yake naijua mimi. Mm. Ni mtu ambaye ameshakata tasa tamaa. Mimi naumwa moyo huku nyumbani ndio hivyo wazazi wangu yani hajui lakini sikuwahi kumsimulia. Mm. Mpaka hiyo unavyoongea labda kama asikie kwenye mtandao kusijui, lakini sikuwahi kumsimulia kwa sababu mume wangu akili yake haioni mbali. Mm. Inaona hapa hapa alipo. Umenielewa? Mm -hmm sisi wanawake tunasoma sana akili za wanaume zetu. Mm. Mwanaume akili ikiwa mbali, ukimwambia jambo anakutunzia siri, lakini uh, mwanaume ukimwambia jambo ukaona anakusimanga na lile jambo, anarudia rudia lile lile jambo, ujue huyu akili yake hiyo ni mbali. Kwa mfano ukikosea, eh, ndio maana familia yenu iko hivi, ndio maana hivi, ujue kwamba huyu haoni mbali. Mm. Basi sasa yule akili yake ilikuwa haioni mbali. Kwa hiyo mimi ningemwambia kwamba mm, baba yangu ndio anaye nifanye mimi ndoa yangu haina raha mm. kwa kunitaka ni alali na mimi. Hebu fikiria, kwa vile nilivyo na akili ya karibu hapa, ingekuwa ni fimbo tena kwenye maisha yangu, umenielewa? mm. Kwa hiyo angetumia ile maneno kama kunipiga mwenyewe, tungekuwa tunakosana kidogo, ah, maana hiyo tabia alikuwa nayo, ah, ndio maana hivi na hivi na hivi. mm -hmm. Ehe, hata saa zingine ukiongea na baba yeye haniambii direct tumekwazana kidogo, anatumia kama kunichapia, ndio maana babako anaambia nikupige, ndio maana hivi, ndio maana hivi. Yani yeye hakuiti akakwambia mke wangu mmoja ah, hakuwa na akili. Basi endelee kukaa kwa sababu kushamzoea. Mm. Tumeendelea kuishi na mume wangu pale, akabadilika. Basi akaniambia kwamba mke wangu, mimi naona nikupeleke chuo tulikuwa tujafunga ndoa ya, ya, ya kanisani mm. tuko tunaishi tu tulikuwa mm. tumefunga ndoa ya nyumbani ya kimila. Kwa oh, akasema ndoa ya kimila Unavaa tu sherehe lakini uvalishi pete na mchungaji. Pete mnavalishana wenyewe? Hauvalishwi. Yaani mnafanywa sherehe pale, mnavaa shera, mm. nasherekewa bila kiapo chochote. Mm. Hakuna kiapo kwamba kiapo tu ni vile umepeleka mahali unajulikana kwamba wewe ni mke wake basi. Kwa hiyo mfanye tu sherehe basi. Sasa mume wangu akaniambia mke wangu nataka chuo cha walimu Nikamwambia mm. haya ili amani ipatikane wapi humu ndani. Mm. Nikamwambia haya. Kweli mwenyewe akanifanyia process nika akanifanyia maandalizi nikapata Nyamahanga Teacher College. Mm. Mm-hmm. Nilipopata Nyamahanga Teacher College nikaenda. Before sijaenda ikaja ile barua ile ya kwa vitu ya orodha ya vitu kwa ajili ya maemezi ili mimi ninunue vitu niende chuoni. Mm. Kwa hiyo mwezi wa saba tarehe ishirini na tisa ilikuwa ni nimeripoti. Kwa hiyo ile barua ilivyokuja akaniambia kwamba hautaenda, maana ilikuja mwezi wa tano mm. hautaenda mpaka tufunge ndoa, ili utakapopata kazi uje upangie kabisa sehemu ambayo tutafanya nini, tutaishi mm. E, usisumbuke kukaa mbali na mimi mbali, maana yeye alikuwa hapendi tuwe mbali mbali. Basi mimi nika nikaanza process za harusi tukaanza ndoa, process za ndoa, tukaenda kanisani tukaandikisha ndio ikaanza kutangazwa. Sasa sisi inabidi tuwape nyumbani taarifa mm. tukawaambia nyumbani, jamani, tunataka tufunge ndoa. Yaani kila tulichokuwa tunafanya tukiwa tukiwapa nyumbani taarifa, sisi tumesharudi sasa, tunaishi vizuri sasa mm. ni sumu, yaani ikawa ni shida kwa baba mm. hata kwa mama pia. Mama kwa sababu ni mama nisikuwa ni, ni, nimeshamwambia kuhusu kwamba baba alifanya nini, alitaka kufanya nini. Kwa hiyo wote wakawa wabishi wakawa ni wabishi, wakawa wananibishia. Hataki tena ndoa. Eh, hamna. Sasa baba akawa anamwambia hivi mume wangu, huyo mke wako anakupanda sana kichwani. Mm. Eh, yani eh, kila kitu akikwambia sawa. Kwa sababu alimuuliza nani ametoa maoni ya kwenda chuo. Mume akasema mume wangu akaniambia kwamba mimi ndo nimetoa, akasema kwamba eti yeye mimi namwendesha yule bwana. Mm. Usikubali. Basi saa zingine tukaenda kusalimia nyumbani, umevaa vizuri, usimnunulie nunulia nguo huyu mtese kabisa. Sasa live hivi anamwambia mbele yangu mm. Basi mimi nikamwambia, unajua huyu unamwathiri kisaikolojia kwa kwanza unavyomwambia anitese ataniteza kweli. Kumbuka huyu ni mume wangu, sio mtoto wa mimi, sio mtoto wake. Mm. Kwa hiyo unavyomwambia mambo mabaya, ndoa hii haitadumu. Mm. Basi yule mwanaume akafanya taratibu za shule, tukarudisha cheti, maana kilikuwa kimepita mbele miaka mitano, akasema kipita mbele miaka mitano akifai. Mm -hmm. Kwa tukarudisha huko Dar es Salaam, mwanangu akatoa hela kikaenda kikarudi, sijui walifanyaje wenyewe, wanajua huko, kikaletwa tena. Mm -hmm. Kwa ndo nikaruhusiwa kwenda chuo sasa. Sasa ile tunafanya shopping, harusi tukataka kufunga ile ndoa, ilikuwa na migogoro kwenda kwenye kufunga ndoa mpaka hatukufanikisha. Kitu kilichozuia sijui tu ni yani vitu vya ajabu ajabu tu vinatokea, ni kugombana, yani vitu sikuwa na mume wangu akawa anakuwa tu na hasira tu Mm. Kitu kidogo tu hasira, kitu kidogo hasira. Yeye anapenda kifanyike ila anakuwa na hasira. Ila mlishafunga ya kimia Eh, ya kimia tushafunga. Basi mm. Mungu akatujalia mwezi wa sita kabla ya kuondoka kwenda chuoni tukafunga ndoa mm. tarehe kumi na mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na kumi mm. na, na tisa elfu mbili na tisa tukafunga hiyo ndoa. Tulivyomaliza kufunga ndoa tu akaniambia kuna kwenda chuoni mm. marafiki zangu wameniambia ukisoma utanipanda kichwani mm. kwamba una akili sana utanipanda kichwani utaniendesha Mm. Ha, sasa sisi tumepanga wawili, umeenda kuambia marafiki wa nini tena? Mm. Basi huyo mwanaume nilivyo alivyokataa akasema sikupenda ile hela ya kwenda shopping ilikuwa kama milioni moja na laki mbili mm. sio kwamba alikuwa na alikuwa nayo lakini alininyima mimi nikapiga simu nyumbani nikamwambia na mimi nimwambie mume wangu basi tena amegaibi labda akaniambia mimi ndio nimemwambia aishe kukupeleka chuo Mm. Anakupeleka chuo unasoma unatafuta nini? Mimba unayo, kila kitu unacho. Mimba yako ana kazi. Unaenda chuo kufanyaje? Hakuna mm. kwenda chuo. Basi. <clears throat> Mume wangu akaache. Mimi nikaona tu sasa nifanyeje? Baba ameshamkataza mume wangu. Nikabeba mimba nikamzaa mtoto wangu wa kiume. Wa pili sasa kwa mm. mm wa pili. Mhm. Sasa mm -hmm. wakati nimebeba ile mimba si yani mume wangu kwa mshani mwako ushakuwa na sumu tayari mm. -hmm. ni mtu ambaye sasa anaishi na mimi haishi na mimi kama rafiki yake tena anaishi na mimi kama mgomvi wake mm. -hmm. kitu kidogo tu hasira kitu kidogo mpaka ile mimba nimebeba ni kugombana tena wananitamkia ukizaa mtoto wa kike sitapenda kabisa ukizaa kiume kidogo nitakupenda ah basi mimi nikamwambia Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga sio mimi mm. -hmm. tumuombe Mungu Kweli Mungu akanijalia nikazaa wa kiume. Akafurahi. Akafurahi. Kaona ka upendo kamerudi kidogo. Sasa tume, tumeendelea hivyo hivyo. Sasa nyumbani kukaingia migogoro hata sijui imetoka wapi. Migogoro gani? Ilikuwaje migogoro? Kwa mfano mimi nimejifungua. Mzazi sana takiwa anywe supu. Mm. Ananiambia mimi mroho. <laughs> mroho labda kama yaani hataki kutengeneza zile, mnajua zile supu zinaondoa mafuta mafuta mm. -hmm. zile damu zitoke tumbo likae karikari nzuri isiburuguru mm. -hmm. Kwa hiyo labda mimi nilikuwa naishi na mdogo wangu, kwa hiyo mdogo wangu akipika uji hata akitia pilipili, mnapika mauji mnatiatia pilipili, amtaki tunywe uroho tu, yaani ni mtu kugomba gomba, labda anamwambia shemeji unatakiwa nyama ya mzazi, tutengeneze supu. Nyama ya nini? Si umepika uji, pika ugali na dagaa. anaacha mia saba mm. mezani, anaondoka akienda amelewa, labda jioni anakuja labda na, na nyama au anakuja na maini, na hapo ameacha na tena ile maini atamka asubuhi atayarosti, atakula yote afu ataondoka. Mm -hmm. Sisi hatujui tunakula nini. Sasa wakati usitanimizana huyu mtoto wa kiume nikaanza kusikia maumivu maeneo haya hapa, kwa sababu saa zingine nilikuwa nashinda tu na uji, saa zingine njaa, nikaanza kusikia maumivu maeneo haya, nika nikaanza kulalamika. Akanipa hela, nikaenda hospitali elfu ishirini kaenda kapigwa ultrasound, wakaniambia kwamba kuna uchafu hapa umetanda, kwa hiyo eh, kwa hiyo inatakiwa nikasafishwe. Lakini nikaongea na dokta mmoja hivi ki, kiundani mm. Dokta yule akaniambia kwamba mbona huli vitu vya moto uchome tumbo liondoe yale madamdamu yatoke yale ya uzazi. Wakati huo mtoto wangu ana wiki mbili. Mm. Basi nikarudi mimi mwenyewe sasa nina wiki ana wiki mbili nikaanza nikamsuka mtoto wangu wa kike. Watu wakaona wakapenda. Mm. Nani mkusuka mama? nikaanza nika, Akaja mteja mmoja nakumbuka, akaniambia nataka unisukie, nikamsokota nywele za elfu ishirini wakati huo ninaumwa na niko kwenye uzazi. Kwa hiyo ile hela akaenda kanunua nyama nusu, nikatengeneza supu nikana kunywa ule uchafu toke. Alivyokuja akakuta tumepika nyama, akaanza kugomba mdogo wangu, yani akanitesa kwa mdogo wangu, asema mm, dada, hapa utakufa, inabidi tuende nyumbani. Akapiga simu nyumbani, kwa sababu mimi kule nyumbani nikipiga simu mnyama mnyama hapo kabla ya simu anakuta nyama imepikwa, anagomba na yani anagomba, anasemaje, nyama mmetoa wapi? E, kwa nini mnapita eh, mmepika kwa nini? Yani alikuwa hataki ipikwe hiyo nyama, ipikwe kitu chochote mle ndani cha mm -hmm. mimi nini. Mdogo wako akapiga simu nyumbani eh, akapiga simu nyumbani akasema, mama na dada anateseka kwa kweli, ni mzazi alafu mume wake anamnyanyasa. Mama akaniambia aka nipigia simu akasema, namwomba huyo mtoto na huyo mjukuu niwaangalie hali yao, ikikaa vizuri watarudi. Pale roho ya huruma ilimwingia kwa kweli mm. namshukuru akakataa, yule mwanamume akakataa, akasema sina hela. Kwa hiyo mimi nikaa naumwa hivyo hivyo, nasuka. Mdogo wangu hajui yeye kusuka, mm. maana mm. kunasoma, walikuwa wamefunga shule wakati huo. Nasuka nikapata hela, Mungu akanisaidia nikawa nimepata hela. Sasa kuna dereva teksi wake alikuwa anafanya kazi, alimwambia kila siku anamletea elfu kumi kumi. Alikuwa na teksi ile gari alimwaga kipindi kile cha huko nyuma baluni, eh? ehe. Kwa hiyo aliweka teksi, kwa hiyo ile teksi alikuwa anapeleka elfu kumi kumi kila siku. Mm. Kwa hiyo yule kaka sijui alikuwa anafanyaje, anaenda anapiga maruti, labda anaweza akapata tenda akija ananipa ananipa, sikuwa nina mateso pale mm. ananipa nikamwambia, yeye mwenyewe aliona pale na alisikia mdogo wangu anaongea na simu, alikuja kuchukua gari asubuhi, na yeye ndiye aliniambia kwamba mbona unataka kuondoka sasa, sasa nitakusaidia kukuongezea nauli mm. kwa sababu U, uzazi wa wiki mbili afu unafanya kazi ngumu kama hii utapata shida. Ndio akawa anakuja elfu tano ananipa, alikuwa mtu achua mm. Basi katosha nauli, tukapanda gari tena, amelala tu hapo hapo kitandani. Asubuhi tukapanda gari tukachukua mtoto tukaondoka, tukapanda gari tukaondoka, tukarudi nyumbani. Nafika nyumbani hivi tu niliugua nusu nife. Nashukuru Mungu, wazazi wangu wakapigania uhai wangu, afya yangu ikarudi vizuri. Uliugua kitu gani? Niliugua tu yani, sijui ni sijui kule kukaa kwenye gari, kwa sababu kutoka Geita mpaka Mwanza, Mwanza mpaka Msoma. Ni mwendo mrefu sana. Masaa mangapi njia? Masaa kumi na mbili. Na ni mzazi wa wiki mbili. E, ni mzazi wa wiki mbili. Yaani na ulikuwa umejifungua kawaida? Eh, nilikuwa umejifungua vizuri tu. Mhm. Mm kufika nyumbani tu kesho yake ni nilikuwa yani hata kuongea siwezi. Yani ni mtu ambaye nataka kukata kauli. Mhm. Lakini mzee na, naona walihangaika wakarudisha uhai wangu. Basi alivyo akaambiwa mke wako yani kidogo afi mm. Ndio na yeye nikamwona roho ya huruma imemwingia, kanipigia simu, maana tulivyoondoka hakupiga simu, ndio akapiga simu akachukua lile gari lile akaliuza. Mm. Kwanza lile gari likaanza kumsumbua, tulivyoondoka tu hivi gari likaanza kumsumbua, likazunguka kati ya barabara, afu alitoki mm. kwa akatoka yeye, alikuwa ni mtu wa waganga, shu akakimbia kwa mganga Mganga akamwambia kwamba umemkasirisha mke wako, wewe ukimpa mke wako amani tu maisha yako yanaenda. Basi akanipigia simu akasema mimi nataka kubembelezwa bembelezwa tu. Gari limekatalia sasa katikati. Ongea maneno unayoongea ya kichawi unayojua vitoke. Nikamwambia sasa mimi wewe uko, uko Mwanza. Tena wakati tulikuwa tumehamia Kahama. Mimi niko huku. Mimi najua kinachoendelea, sijui. Basi mimi nikamwambia ushauri tu liuze maana gari kwa tumeshaanza kumletea tabu. Basi akaliuza, yeye akaniambia ati ameliuza milioni hizi mbili. Na alinunua milioni nane. Milioni nane. Mm -hmm. Basi mimi sikumfuatilia sana. Kamwacha hivyo. Akaniambia mimi nakuja, akanitumia shilingi elfu arobaini. Mm. Alafu akaniambia mimi nakuja kwa nyumbani, nikamwambia haya, akaja. Alipokuja tukampokea vizuri, Wakati sasa baba na sasa usu, wakati nilijifungua mtoto ule usumbufu usumbufu kunisumbua nini na nini na ile hadi nilikuwa naumwa ukawa haupo, nikaanza kufurahia maisha ya familia yangu, sema wakiwa hivi hivi itakuwa vizuri. Mm -hmm. Basi ile mume wangu akaja nyumbani. Mume wangu nyumbani, kumbe baba wameenda kwa mtaalamu mm -hmm. na mama mm. wameenda sio mtaalamu mmoja tu mm. wakienda kwa mtaalamu wanaenda wanaambia kitu kimoja tu mm. sasa wakaenda kwa huyo mtaalamu anaitwa Saidi mm. ile Saidi akasema huyu mtoto huyu msichana huyu ndiye atakuja kurithi baada ya wewe atakuja kurithi kurithi nini mali za baba yako mm. Mm. Kwa hiyo ni mtu ambaye unatakiwa muangalie kwa mazingira ya hali ya juu sana. Mm. Baba kile kitendo kikamuuzi, mm. na mama pia kitendo kikamuuzi. Aka aka hakunionyesha chuki. Mm. Basi mama yangu alipokuja mm. wakati huo naye kazi kule Samgodini mm. amefukuzwa. Mm. Basi kile kwa mtaalamu alikuwa kienda anaambia pa inatakiwa mimi nifanywe matambiko ya nyumbani. Yaani umesema kila kwa mtaalamu akienda wanaambiwa neno moja. Eh. Kwamba mimi nifanye matambiko na yule mbuzi wa madoadoa, kaniki. Yaani wao ndio wananiambia sasa. Eh, matambiko kwa lengo gani? Ili yaani walikuwa naenda tu ni nini? Vile nilivyoanza kuugua. Mm. Nilivyo hii sehemu ilikuwa inauma sana. Mm. Wakasema kwamba ni nani wanunue mbuzi mm. wanunue kaniki mm. kiti mm. sijui nini, alafu ile mbuzi wamchinje mm. wa madoadoa, alafu wamuweke mi mkanyagi juu mm. yaani alafu nikae kwenye kiti wanitambikie. mm -hmm. Mzee akarudisha hasira tena. Kwa nini sasa? Kwani akasema kwa nini nikienda uh, nani mganga unamkamata tu huyo, okay, unanikamata mimi tu kwamba mimi ndo nifanyiwe vitu kama hivyo yani ninge angefurahi hivi unakamata mtoto wa kiume. Ah, ina maana wewe ungefanyiwa ndio utajiri ungekuja kwako zaidi hey, eh, ungekwaje? Hey. Eh. Mm -hmm. Basi mimi sikuwa hata na, na shauku wala na nia na hivyo vitu vyao. Mm -hmm. Basi nikaambia mimi nataka nipone. Mm -hmm. Mimi vitu hivyo mimi sivitaki. Mm -hmm. Basi baba akakubali. Sasa shida ikawa mama. Baba akakubali Mm -hmm. Akakubali kwamba mimi nimekataa hivyo vitu. Mama akataka mimi niidhinishe kwamba hivyo vitu viende kwa mtoto wa kiume. Mm. Kwa hiyo mama akamwita mume wangu, njoo mume wangu akaja. kuja pale nyumbani pale kwetu sasa nyumbani Msoma pale Tarime. Mm. Mume wangu akaja wakachukua kisirisiri wakampeleka kwa mganga hivi. Mume wako. Eh, bila kuniambia mimi. Mama yako mzazi. Eh. Mama yangu mzazi akampeleka kwa Saidi. Mm. Alikuwa mganga wa kienyeji. Mm. Yule mume wangu kufika kule yeye alikuwa anatoa tu matumizi pale nyumbani vizuri. Mm. Akafika kule kwa Saidi. Aka, kuna gharama sijui walinitibu kule mimi sijui kwa sababu nilikuwa naona mama wananichukua wananipeleka bafuni kwa sababu nilikuwa nimechoka kabisa sina hata nguvu. Mm. Wananiogesha dawa. Mm. Basi akaenda akalipa gharama zile. Akamwambia Saidi, mimi kazi naona imeleta shida. mm naomba mtengenezee dawa. Said akamtengenezea dawa. Sasa baada mtengenezee dawa akamtengenezea kijeneza. Mm. Kijeneza kabisa. Kidogo tu saizi hii. Hivi. Mhm. Mm yaani kijeneza kilivyo kabisa. Jeneza sio nalijua. Mm. Akakitengeneza kile kijeneza. Afu kile kijeneza akakivisha sanda nyeupe juu. Mm. Akakivisha sanda nyeupe. Sasa kukileta pale nyumbani atakiletaje? Ili nini kwanza kinatengenezwa kijiji? Cha utajiri, si tunaenda huko huko. Uh -huh. Akakile atakiletaje? Ikabidi sasa yeye akaanza kunishika urafiki mume wangu. Mm. Akaanza kuwa rafiki yangu mzuri. Nikajiuliza huyu mbona ameonyesha upendo wa ghafla hivi? Kuna nini? Mm. Nikasema ngoja nisubirie kinachofuata ni nini. Mara siku nimekaa tu chumbani naendelea vizuri Mm akaniambia mke wangu mimi sasa kufanya kazi tena sitaki. Mm. Nikamuuliza kwa nini? Sitaki kabisa kufanya kazi, nataka nijiajiri mwenyewe. Mm. Ila kuna mtu atanipa milioni arobaini. Mm. Zile milioni arobaini nitafanya nini? Nitapata kazi. Afu baada ya wiki mbili tena ananipa milioni mia nne. Mm. Kwa hiyo ninakuomba unani unikubalie. Nikamwambia mume wangu nani huyo anayekupa milioni mia nne kwa ndani ya wiki mbili? mm Utaona tu, mke wangu, naomba ukubali. Mimi nikamwambia hivi, kama ni cha heri nakubali, kama ni cha shari sikubali. Hapo utakiwa kukubali nini? Yani milioni mia nne zija kukubali? Eh, nina maana kwamba ningekubali ile milioni mia nne kwa angemtoa mtoto wangu kafara. Mm. Umenielewa? Kwa hiyo mimi niidhinishe. Na maana mganga anamwambia huyu hapa kwa sababu wazazi wake anawasumbua, kubali wewe sasa tutoe kafara ili wewe utajirike. Mm. Mm, lakini mume wangu alikuwa hajui nini ile kuhusu kwenda kule kwa waganga, baba alimwambia. Mm. Alimwambia huyu hapa kuna anatakiwa afanyiwe mila lakini hizo mila hatutakiwa afanyiwe. Mm. Kwa hiyo alimdokeza kwa sababu alikuwa rafiki yake. Mm. Mm. Masa ila hakumwambia sababu ni kwa nini atakiwe nifanyiwe. Mm. Eh. Kwa hiyo yeye sasa akapatwa kama na tamaa. Akataka vile vitu kweli vimfuate vile vile kabisa. Yeye utajiri sasa kwa kumfuate yeye. Mfuate yeye. Mhm. Basi huyo Saidi akamtengenezea dawa hapo, akampa hicho kisa. Mimi nikamkubalia, nikamwambia wewe kilete ila si kwa ajili ya kuua Yaani hapo alishakwambia kijeneza tayari. Eh, yaani niambia ni kisanduku tu. Hapo nijeneze. Hakuniambia nijeneza. Mhm. Imefika jioni kama saa kumi na mbili hivi akaja na mfuko kaubeba mhm. hivi. Mm. Maana jeneza si linabebwa tu hivi. Mm. Ali alitakiwa kuyombishwa. Mm. Eh, eh, kwa hivi vizuri kweli. Mm. Akaleta moja kwa moja vura akaingiza ufungoni. Mm. Sasa mimi sikuona, aliyeona ni mtoto wangu huyo wa kike. Mm. Yeye moja kwa moja ni mwongeaji, akakimbia kwa bibi. Mm. Bibi, bibi, baba amekuja na mzigo. Mm. Ameka chumbani. Mzigo weka ficha ufunguni. Sasa mama akajiuliza huo mzigo mpaka anakuja nao anaficha ufunguni ni mzigo gani? Mama akoelewa. Eh. Mm. mimi maana tuko kwetu kabisa. Mm mama mimi nikawa nimetoka na mme wangu akaniambia twende mjini tukatembee tukawa sasa sana urafiki sahiyo sasa mm. basi mama akaenda akafungua ule mzigo akaangalia akakuta nikijeneza mimi narudi tunarudi na mme wangu nikamwona bi mkubwa amenuna mm. haiko sawa basi tukapakuliwa chakula hapo tukala Kamaliza hana raha kuaga kulala na kwa kina kulala, jamani, siku mwema. Haya haya, mweke vizuri mume wangu, huyo mtoto wangu sasa mdogo, huyo mvulana mm. Haya, unaangalia sing'atwe na mbu. Haya, lakini siku hiyo hakuaga. Siku hiyo hiyo kaka yake na mume wangu akafariki. Hmm? Akafariki. yani kule nyumba, nyumbani kwao Tabora kule. Hmm ke, na nini yani yeye ni alikuwa anatengeneza drili mm. ni welda mm. wanachomelea sasa yule nani kaka amekaa hivi anatengeneza mm. kule wakatokea kundi la watu tu ghafla tu wakapigana mm -hmm. walipopigana akachua kijiwe kidogo mm. kidogo kabisa cha hivi mm. akarusha kile kijiwe yani kurusha bwana yeye ugomvi sitaki yani kumrushia mwanzie mm. kile kijio kikapita wale watu wote mm. kikazunguka yule amekaa alikuwa yule alirusha jiwe alikuwa alirusha hivi mm. lakini kile kijio kazunguka kikaje kikampiga yule mkaka yeye mwenyewe sio mume wangu mimi kikampiga kakake na mume wangu yani huyo aliyerusha ndo kilienda kikarudi kikampiga kikampiga ah, ah, kili, yani ka, eh, yule kaka alikuwa amekaa anaendelea kazi yake kuchomelea mm. alafu watu wakatokea tu grupu la watu wanagombana, wanagombana eh. mm. na wakigombana sinabidi watu washangae mm. Sasa yule akakuta kijiwe chini mm. akarusha mm. Ki, akarusha mpige yule mm. kile kijiwe kikageuka mm. kikarudi kikaenda kikampiga shemeji yangu ambaye ni kaka wa eh, kikampiga hapa kwenye paji la uso mm. kikadunda tu hapa akasema, ni nyema ugomvi wenu mtasababisha watu waumie basi mara baada ya hapo lile grupu likatokomea. Alijulikani grupu la eh, alijulikani limeenda wapi. Yaani ni ghafla tu sio watu wanaofahamika mtaani kule. Si si, sikuuliza hapo. Mhm. Mm sikuuliza. Maana nilivyoambiwa hicho kifo kimekuaje ndo kanisemea. Mm. Kwa hiyo jiwe lilienda likazunguka likarudi e, likampiga likampiga kaka yake na na mume wake. Mm. Wakati huo kuna jeneza ndani huko. Eh, siku hiyo hiyo ameleta jeneza. Mm. Siku hiyo hiyo. Mm. Siku hiyo hiyo ndo alipigwa. Mm. Yaani ameleta ile saa 12 ameingiza jioni ndani. Saa moja tunaambiwa kwamba kuna mtu kafariki huko. Hajafariki bado, kapigwa na jiwe. Mm -hmm. kwamba kapigwa pale pale aliendelea mm. vizuri lakini hali ikaendelea kuwa mbaya. Mm. Akakimbizwa hospitali na maana wakiwa njiani akafariki mm. saa mbili tunapigiwa simu kwamba amekufa mm. kwa hiyo kesho yake ikabidi aondoke aende wapi kwao kijeneza chini ya chini ya nani kitanda kipo vile hajakwambia wala bado ndio sasa akaniambia sasa wakati anaenda usiku wakati amepigiwa simu kwamba msiba umetokea saa mbili usiku mm. akaambiwa kwamba nani tena jina la mtoto alilitoa yeye mm. ehe alilitoa alikuwa ananipenda sana shemeji yangu Mm. Mm-hmm. Ndiye akasema huyu aitwe Kevin. Maana nilivyojifungua tu nikampigia simu. Mm. Ukizaa uniambie. Kaniambia mtoto wa kiume utamuta Kevin. kamuta hivyo hivyo. Basi yule mume wangu mimi akaniita, makeri njoo." Nani tumpata msiba. Eh? Shemeji yako mfariki. Ha, imekuwaje? Mimi sijajua kama chini kuna kijeneza. Bado. Bado. Mm. Ndio akaniambia hebu kapa mke wangu, nikakaa. Mke wangu, mimi kuna kitu nimeleta humo ndani. Hicho kitu na kuomba mimi nasafiri. Nimepewa masharti. Akaja maji meupe kama yana maziwa, kama ya maziwa lakini ni marashi. Mm. Yananukia. Nadhani Waislamu wanajua. Mm. Pemba pemba huko. Akachukua aka akanipa yale maji mm. kwanza kaninyeza kwenye kile kijeneza nikafunua akaniambia sio kafunua ndani hata siku moja mm. wewe nyunyiza tu afu ikifika saa 12 jioni choma udi mm. ah, taa hatari zikawaka nikamwambia baba umemuona kaka yako hivi hivi umefanya vibaya akaniambia mimi sijamuua Nikamwambia hizi ni ishara hizi, kwa sababu wewe umeleta ule mdudu uniambie mimi nikaanza kurudisha nyuma, akawa mkali, nikaanza kurudisha kalenda nyuma. Hamna bwana, kafa tu mwenyewe huko. Basi mimi nikachukua nikapiga simu huko nyumbani, wakanisimulia. Basi kesho yake akapanda gari, nikamwambia panda gari uende, ukimaliza kuzika tu rudi uchukue vitu vyako hivi. Sasa pale wakati niko nyumbani, nyumbani kwetu kuna cherehani. Sasa nikaa nimetoa cherehani ile nje kesho yake sasa akapanda gari akaondoka. Mimi kama nimetoa cherehani nje na, nashona. Nashonea mtoto wangu ile dude la kubembea, mimi najua kushona. Kwa hiyo wakati nashona ile dude la kubembea, mama akaniambia hivi, hicho kijeneza kilicholetwa ndani, kama ameondoka kakake, nani atakayefuata? Atakayefuata huyo. Mimi nikamwambia hivi, mama, sidhani kama kuna mtu atafuata kwenye maisha yangu, nitapambana mpaka hichi kijeneza akirudisha alipokitoa. Nikampigia yule kaka simu. Nikamwambia kwa nini umempa mume wangu kijeneza? Akaniambia mume wako huyo boya. Boya boya kati ya maboya wote. Ana lulu afu ameilalia. Mimi nakuomba uwe, uwe mimi nikuoe. Yaani nitafanya juu chini nisambaratishe hiyo ndoa. Wewe Mm mimi ni kuoe wewe, kwa sababu ampata mwanamke mzuri mwenye akili, lakini anamchezea akili mimi nime, yani simulizi zake mimi nilisha kupenda kitambo, nataka mm. niku, yani mimi napambana nikuoe. Mm -hmm. Nikamwambia kama huja moyo wangu hujaridhia na maneno yako yatarudi juu ya kichwa chako, mimi siutonioa, niolewe na mganga mimi never. Basi akaenda kweli, baada ya siku mbili naona yule msiba sio nipeleka haraka haraka, akarudi. Alivyorudi kesho yake tu ananiuliza sasa, hey, eh, tuta tunabebaje? Nikamwambia mimi sijui. Akakibeba kile kijeneza, asubuhi tukaondoka. Kabla ya kubeba kwenye jeneza, mlifungua mjafungua? Mimi sikufungua. Kwa hiyo mnakibeba hapo, mnabeba ni msiba, kama msiba mnabeba mm -mm. Si utajiri sasa kapewa. Eh. Ndio hela zitakuwa mle ndani. Eh, milioni hizo mia ngapi? Sasa alipokuambia mume wako ni boya, haukumuuliza kwa nini? nilimuuliza akasema yeye ana uwezo wa kufanya kazi yani kuna mambo mengi ambayo baba zenu walishafanya huko nyuma ambayo atamfuata akawa tajiri yeye anataka utajiri wa haraka haraka mm. Eh, yeye anataka utajiri wa haraka haraka Mm -hmm. Umenielewa? Na yule mganga alimpa masharti mm. asio muhuni, asiwe na wanawake wanawake na mm. asivuke mtu kwenye maji yanayotiririka hivi. Sasa eh tunaona mtaani hiyo ni ndagu tayari. Basi tukabeba kile, akanunua begi ile elfu kumi na mbili yale mabegi mm. akakiweka ndani vizuri, akana kilea kama yeye, akaenda akakiweka kwenye buti huko juu ya gari ya basi mm. tukaenda mpaka nyumbani, tumefika hey, mapenzi mbashara mm. ananibembeleza yani hata wakati ananichumbia hakuwahi kunibembeleza vile. Sasa mimi najiuliza na, na, hivi huyu anaweza kaniteka akili yangu kwa ajili ya hichi kitu kinachoua. Sasa mimi akili kakimbia moja kwa moja. Ina maana kwamba alivyokileta hichi kidude ndio kaka yake amekufa. Nani atakayefuata nyuma ya pazia? Mimi mtoto nani sijui, lakini cha kufanya ni kwamba sasa mimi ndio nikaanza ndio nikaanza kujua maana ya kupambana na maombi kabla sijaokoka. Nikaanza kukataa roho zingine ambazo sizijui, namwambia Mwenyezi Mungu, mimi roho ambazo hazihusiki na familia yangu nakataa kabisa, samehe kila vitu vyote vibaya ambavyo mume wangu anavifanya. Mm. Kana, na, naomba naamka asubuhi, nilikuwa Roman Catholic, nachukua kitabu kile cha mawaridi ya sala, naanza kuomba asubuhi kila siku. Kile mm. kijeneza kiko pale, anawasha jioni uji, mimi asubuhi naomba mm. na usiku naomba. Kwa hiyo vile kile kitu kilikuwa kinamuudhi Anakuona ukiona na eh, ananiona mm. Anakasirika saa zingine anaweza akapita hapo naomba chini akanipiga teke ya maana mm. Akapita afu ananiambia pole, bahati mbaya mm -hmm. Mimi naendelea kuomba basi huku nyumbani Saidi yule kaka yule mganga akaendelea kunipigia mimi simu mm. Anaongea naye alafu ananiambia ana, ana, hivi anamwambia ni namba niongee na mke wako, mimi ananipa simu Kaniambia sogea mbali kidogo. Nasogea. Eh, wewe ongea. Yaani mimi na Akaanza sasa kunitongoza. Mm. Anajibebisha nini? Basi mimi naambia mm, siongei sasa nikiongea naongea nini? Yeye eh, anafurahi. Mm. Ile kitu ikawa inaniumiza. Hali ya moyo ikarudi upi? Ukaanza tena kuumwa. Nikaanza kuumwa, nikaanza kuona sikia maumivu kifuani kama nimebeba mzigo. Mtoto wangu yule mdogo wa kike ile akaanza kuwa na nguvu ambazo yani hata kikufanyia kidole puani hivyo unanyanyuka juu. Kivipi? Sijui tu mwenye akawa na nguvu nyingi afu akawa anatoka na damu puani. Mm -hmm. Mtoto wangu huyu wa kike akawa anatoka na damu nyingi, yani damu tu zinamtirika puani. Basi mimi hapo akawa na majibu. Ukimuuliza swali moja tu hivi, ana yani jibu atakalokupa hutorudi kumuuliza swali jingine au kumtuma dukani. Mm -hmm. Yaani jibu la kukaidi ulichomuuliza. Eh, ukaidi. Eh, yaani mimi naona naweza kumwambia chukua hela uende dukani. Ukanunue kitu fulani. Yaani ile mtoto anaweza kusema kwani wewe una miguu? Yaani akajibu kitu kibaya tu. Afu mm. wakati mm. akikujibu hivyo, yaani uso wake na amekunja uso yaani ukimwangalia hivi ni kama vile anaweza kukurarua. Mm. <laughs> Mimi naenda dukani mwenyewe huku nikianza kushughulikia sasa hiyo hali inayo itakayotokea kwake. Na mimi mwenyewe kifua kumbuka kinanibana, si, sikai tena kwenye sehemu ambayo haina hewa, na mtoto wangu damu zinatoka puani mm. na kile kisanduku kila siku anawasha udi na yale mafuta yale ma, ma, marashi yanamiminia juu hivi. Basi mimi katika ile sala nilikuwa naomba nikashukuru Mwenyezi Mungu, alikuwa na gari ile satani shauza, akawa na maana pale alinidanganya kwamba ana milioni mbili tu Mm. Lakini baada ya kufika nyumbani akanionyesha tena milioni hizi mbili. Kwa hiyo zile milioni mbili mimi moja kwa moja nikamwambia tununue pikipiki. Mm. Tukanunua pikipiki. Ile pikipiki mimi nikamwambia hii pikipiki itakuwa inanitia hela ya kula nyumbani. Kazi ndio hiyo umekataa. Kwa hiyo wewe ukienda kubangaiza huko haya, lakini italetea pikipiki na mimi Mungu ameshanisaidia na, na kipaji cha kusuka. Kuja nitakuwa wateja wakija na mimi huko pikipiki nakuja tutaishi. Basi nikaanza kusuka hapo, ile pikipiki ile mtoto naye damu puani hivi hivyo, mimi kifua hivyo hivyo. Saa zingine mnaweza mkatoka nje hivi nje yenu mavi yananuka ya mbwa mm. Ma, yani, m, yani mavi kabisa yale mavi ya mbwa nadhani ushasikia yani kila sehemu, hata umekaa hivi ukishika hivi tu sehemu ina pananuka mavi ya mbwa, lakini ndani mm. a a pananuka vizuri tu nje. Mbwa wapo nyumbani? Hatuna mbwa pale, hata jirani ya pale kulikuwa hamna mbwa. Ila unasikia hiyo mavi kabisa, yaani na maana kwamba hata kama umekaa chini hivi ukinyanyuka ukiingia ndani ukinusa nguo hivi mavi ya mbwa, ardhi tayari inaivika e, eh, kama mavi e, mavi mavi tena ya mbwa, hata ya binadamu. Basi nikamwambia hivi, huoni kama kuna madhara au sikia harufu ya mavi ya mbwa? Nasikia yeye hana hata pressure mm. yuko vizuri tu Siku tumeingia ndani nika yeye amekaa, nikamuuliza nguo ulizokalia nje zinaona kama vya mbwa, zivue. Wewe mke mwanamke una mdomo sana. Hivi nishakwambia hata ukifa mimi sina hasara. Nitaoa mwanamke mwingine. Hiyo kauli nairudia tena. He, nikaona hapa kumbe kuna mauaji tena. Mm, -mm. Mimi nikampigia mama simu. Wakati anaondoka, mama yeye aliongelea hivyo tu lakini hakuniambia chochote. Aniambia hivyo majeneza hayo mnaweka ndani, hebu yachungeni sana. Maana aliniambia mimi mwenyewe. Basi mimi baadaye nikampigia nikamwambia mama, naomba unisaidie. Yule mganga mimi na sasa yule mganga kaanza kwanza kukwepa sasa. Kukwepa. Eh, eh, alipokuwa ananipigia simu mimi namwambia nichukue hicho kijeneza chako. Na wakati huo yule mwanamume ameondoka, mimi namwambia chukua kile kijeneza chako, mimi sikitaki. Mm. Na kama unataka nikupende, rudisha hicho kijeneza. Mm akasema hichi kiingereza hakitarudi hakita au kita hakitarudi tena mm. kwangu ina maana hapo tayari mume wako nataka nimmalize